السلام عليكم اليوم غادي نحضروا دي طارتولات بالفرومبواز كيجيو زوينين بزاف في الكو وفي المنظر نبداو بلا بات بريزي هنا عندنا 200 غرام ديال الطحين 50 غرام سكر كلاصي بيضه وحده مية غرام الزبده تكون بارده قرصه الملح ومعلقه صغيره من لاغوم الفاني نبداو بالعناصر الجافه ديالنا هنايا غادي نغربلو الطحين وغنزيدو عليه السكر كلاصي وقرصه الملح وكنخلطو العناصر الجافه ديالنا هنايا قبل ما نزيدو الزبده الزبده هنا خاصها تكون بارده مزيان يعني ملي تقطعوها درتي مغصو ديروها في الثلاجه تتبرد عاد جبدوها ملي تبغيو تصوبوا la pâte. هنايا تقدروا تستعملوا une fourchette. هنا كنزيدو البيضه ولا غمض الفاني وكنحاولوا نجمعوا la pâte. بالنسبه ل la pâte كنحاولوا ما نخدموهاش بزاف يعني كنحاولوا نجمعوا غير بالاصابع ديالنا ما نجمعوهاش باليد كامله باش ما ندوبوش هذيك الزبده اللي فيها لان الا الا خدمتوها بزاف غادي تذوب الزبده وملي غادي ديروها في الفران غادي تخرج déformée ما غاديش تشد لكم la forme ديال ال moule كنجمعوا العجينه ديالنا في البلاستيك وكنديروها في الثلاجه باش تبرد مزيان قبل ما نحتاجوها من بعد ما بردت العجينه مزيان في الثلاجه كنحاولوا نحطوها ما بين جوج ديال البابي سولفاريزي وكنسرحوها هنا حاولوا تفاداو تستعملوا الطحين بزاف باش ما تجيكمش العجينه قاصحه ملي تسرحوا العجينه الا جاتكم التلقات حاولوا ديروها في الثلاجه تبرد واحد شويه قبل ما تقطعوها انا هنايا استعملت الزلافه علاش لان هي اللي جاتني الدياميتر ديالها كبر من لومبورتو بياس اللي غادي نستعمل اذا كنتو غادي ديروا des tartelettes صغارين حاولوا تاخذوا اي حاجه زلافه كاس اللي كان اللي غيكون الدياميتر ديالو كبر من ال moule اللي غادي تستعملو اما الا كنتو غادي ديروا اون طاقه وحده كبيره راه غادي تحطوا la pâte directement في ال moule. هنا كيف ما شفتوا انا حطيت العجينه فوق لونبور دو بياس وكنحاول نهبطها غير جوج سبعان وكندورها اون ميم طون حاولوا ديروا شويه ديال الطحين لتحت باش ملي تكونوا كدوروا تجيكم ساهله وما تنساوش تضغطوا على الجناب مزيان باش تخرج la forme ديال ال moule وكنحيدوا داكشي اللي زايد من بعد ما كنكملوا كاع les moules اللي عندنا هنا نسيت ما وريتكم راني تقبت لاباط بالفرشيط قبل ما نديروها للفران على درجه الحراره 170 من بعد ما وجدوا لي فون دي تارتليت ديالنا كنخليوهم يبردوا وكندوزو نوجدوا لا كريم باتيسيير عندنا 250 مليلتر د الحليب جوج صفار البيض 50 غرام سكر سنيده خمسة وعشرين غرام ديال المايزينا وقرصة ديال الملح معلقة صغيرة ديال لاغون دو فاني وعشرين غرام د الزبدة كنزيدو السكر على البيض كنزيدو غير نصف الكميه ديال السكر سنيده النصف الاخر كنخليه من بعد كنزيدو الحليب كنزيدو الفاني وقرصه الملح وكنخلطو من بعد كنزيدو الميزينا وكنخلطوه كنزيدو نصف الكميه السكر اللي بقات وكنحركو باش ما يتحرقش هذاك السكر تحت هنا الحليب كنخليه غير حتى كيسخن ما يغلاش من بعد ما تخلينا الحليب كنزيدو على الخليط اللي درنا في الاول ديال البيض مع السكر والمايزينا وحنا كنخلطو كنردو الخليط ديالنا فوق البوطه باش يغلى وتعقد لينا لا كريم هنا حاولوا تخلطوا مزيان ما تحبسوش من بعد ما عقدت لينا لا كريم باتيسير مزيان هنا كنزيدو عليك الزبده وكنخلطوها مزيان هنا كيف ما شفتو كندير البلاستيك الغذائي فوق من لاكريم باتيسيير وكنحاول نضغط مزيان باش كنخرج كاع داك الهواء اللي كيكون داخل كنغطيوه ونديروها في الثلاجه تبرد من بعد ما بردت لينا لاكريم كريم كنحاولو كنحاولوا نضربوها مزيان باش نطلقوها واحد شويه ما تبقاش عاقده انا هنايا كندير لا كريم باتيسيير في la poche. الا ما كانش عندكم ماشي ضروري المرحله الثالثه الكونفي فرومبواز هنا عندنا 200 غرام ديال الفرومبواز 25 غرام عصير الحامض و 90 غرام السكر كنديرو الفرومبواز فوق البوطه وكنزيدو عليه السكر وكنحركو كنزيدو عليهم عصير الحمض وكنخليهم يغلاو فوق البوطه تقريبا واحد خمسة دقائق من بعد ما وجدينا ال confit ال framboise كنخليوه يبرد وكنصفيوه مزيان باش كنحيدو منو كاع دوك الحبيبات ديال الفرومبواز من بعد ما برد ال confit ال framboise كنديروه في la poche وكندوزو للمرحله الاخرى اللي هي المونتاج كناخدو les fonds de tartelettes لي بردو وكنزيدو فوق منهم la crème pâtissière انا هنايا كنستعمل la poche باش كتجيني نفس الكميه في كل وحده تقدروا تستعملوا المعلقه عوض la poche mais حاولوا تحطوا نفس الكميه في كل وحده بالنسبه للفواكه انا هنايا عندي الفرومواج والفريز لي فريز ما استعملتهمش في هاد لي طارتوليت لان ما بغيتش نزيد نعمرهم اكثر ما تقدروا تستعملوه هنا كيف ما شفتو كنحط لي فرومبواز بهاد الطريقه هادي كندير فوق منهم سكر glacé وكنعمرهم بهذاك الكونفي فرومبواز وهذا هو الشكل النهائي ديال les tartelettes جربوهم وبارطاجيو الراي ديالكم هنا على القناه او على انستغرام وما تنساوش تابوناو معايا في la chaîne وبارطاجيو la vidéo. وبالنسبه للمقادير راني كنخليهم تحت la vidéo في صندوق الوصف